тұрыңдар маған аудандық үкіметтен келген уәкіл керек бері шығып кетсін сейсенбаев таа құрымақпын ба қонақ қой қайтесің құдіре қонағым де ақан қожаңдап билеп төстегісі келеді совет үкіметімен қазір менің қонағым шаңырағымды сыйла маған айтып тұрсың ба қызметші едің мырзаңды ая деп енді маған ешкім қызмет етпейді шашымның ағын сыйла қымыз ішкім келіп тұр өзің әкел бір жолға аядым сені Өкіметтің жылағанын көрсем рақаттылам, бейшаралар. Жылай! Соңғы рет қай кезде жадырап күлдің? есімде жоқ ал соңғы жылаған кезің есіңде ме он үш жасымда асауатты үйретем деп жүріп жығылғанда қатты жылаған батыл болсаң да байқау керек етімнің ауырғаннан емес ыза болғаннан жыладым аудандық үкіметтің өкілі бар, банды құдыренің аяғына жығылып жылапты сенің совет үкіметің құдыренің аяғында домалап қатынша жылады болғайсың мен айттым саттар осында туып өскем осында бала шағамды асырап малымды бағып жүрмін ал сен кімсің мен совет үкіметінің уәкілімін сейсенбаев совет үкіметінің өкілі болатын одан сенің артық жеріңді көре алмадық тұтқынға ал хамит сқақович Сесенбаевтың жылағаны рас қой мұның жасқан. Қайрымды қайырымдысың әділдігін айтқаның ғой атың кім сенің иван иванды осында қалдырып бәтем. әділетті жігіт екенін көрдіңдер совет үкіметіне тіл тегізген адамға араша түсті енді сендерді бандылардан қорғасын plantados Thank you.